madaxweynaha ruushka faladimir putin ayaa dib ugu yeedhay ciidamada kaydka ee ruushka waxaana uu amar culus duldhigay ciidamada diyaarka markii ugu horreysay tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka xaaladduna waxay qarka u saaran tahay inay sii qaraxdo waxaana la sheegay in putin uu aqbali doono oo keliya guul uu ka gaadho dagaalka yukrain xitaa haddii ay qiimo qaali ah ku kacso sidaa darteed waxa uu amar ku bixiyey in ciidamada ruushku ay u diyaargaroobaan isbedelada ka socda yukrain shalay sabtidiina wuxuu soo saaray amarro aan laga filaynin oo aanay ka filaynin dadka goobjoogayaasha ah ee la socda dagaalka yukrain barnaamijkeenna xogta dahsoonna waxaynu daaha kaga qaadaynaa isbedelada ka soo cusboonaaday dagaalka yukrain iyo waxaa halkii ugu sarraysay gaadhsiiyey xiisaddii colaadeed ee jirtay waase maxay digniinaha buutin jeediyey iyo amarada cusub ee soo saaray qaab nooceeya buuse doonayaa inuu si dhaqsaa ah ugu soo aftaro dagaalka ku soo dhowaada barnaamijka ciid wanaagsan daawadayaal mar kale waana tobankii bishii juulaay laba kun iyo labaiyo labaatan mid ka mida ah caddaymaha muujinaya in dagaalka ka socda yukrain uu ku sii socdo heer ka halis badan sida uu haatan yahay ayaa waxa ay tahay digniinta ay dowladda yukrain ka soo saartay xaaladda ammaan ee deegaanada ruushku gacanta ku hayaan ee ku yaalla xuduudaha yukrain ama gudaha dalka yukrain kadib markii ay si weyn kor ugu kacday gargaarka milatari ee la siinayo yukrain kaasoo gaadhaya qiimihiisu afar boqol oo milyan oo dollar ruushka oo doonaya inuu sida ugu dhaqsaha badan u soo aftiro dagaalka uu kula jira yukrain ayaa dagaalkaasi waxa uu yahay mid kharash badan uu kaga baxo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ukrain lenin ferenishk ayaa iyaduna waxa digniin culus u dirtay dadka degan magaalooyinka kheerasoon iyo sabaroja ee ay gacanta ku hayaan ciidamada ruushku xilli ay taageerada milatari ee dalalka reer galbeedku siinayaan ukrainna ay ka mid yihiin saanadda gantaalaha ee himars oo ah saanad aada u guurguurta oo ah habka gantaalaha madaaficda ciidamada ukrainna waxa ay u sahli doonaan baa layidhi inay beegsan karaan goobaha ka dambeeya khadadka hore ee ciidamada ruushka waana gantaalaha haymaris oo ay ku rakiban tahay nidaamka meelaynta caalamiga ah ee g b s-ka loo yaqaano madaxweynaha maraykanka jo biden waxa uu sheegay inay ukrein u direen hub kale oo ay ka mid yihiin kun madfac oo kuwa waaweyn ee dhuuntoodu tahay boqol iyo shan iyo kontonka milimitir waana saanada gacan ka geysan doonta in ciidamada yukrein ay dagaalka donbas kaga awood bataan ciidanka ruushka sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda difaaca maraykanka maalmihii u dambeeyey dagaalka ciidamada ruushku waxay burburiyeen tiro bakhaara ah oo hubka yukrain yaallay waxaana ay soo rideen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn balse waxaa ciidanka ruushka lagu soo jebiyey saddex weerar oo ay ku qaadeen meelo ay ka mid ahayd warshad koronto oo ku taalla bariga gobolka dooniske isku dhacyada militariga u dhexeeya ruushka iyo yukrein ayaa ciidamada ruushku waxaa ka soo gaadhay khasaare nafeed waana sababta loogu yeedhay ciidamadii kaydka ee ruushka waxaana jirta in kadib taageerada milatari ee yukrain u timi ay ruushku filayaan inay haatan kiyef ka baxdo taatikadii difaaca ee ay ku jirtay oo ay ciidamada yukrain bilaabayaan weeraro ballaadhan oo geeri iyo nolol dhexeeya waxaana ruushku aaminsan yihiin in sababta xukuumadda yukrein uga dalbatay dadweynaheeda inay ka baxaan magaalooyinka ruushku qabsaday inay tahay weerarka suuragalkaa ah ee ay maagan yihiin inay soo qaadaan waana sababta uu faladamiir buutin ugu dhawaaqay dagaalka ballaadhan heegankana u geliyey ciidankiisa dhanka kalena dufcaddii ugu horreysay ee askarta yukrein ayaa waxay soo gaadheen britain kuwaasoo tababar qaadanaya dowladda britain waxay ku dhawaaqday sabtidii imaanshaha kooxdii ugu horreysay ee askari ukraina oo tababar u yimi boqortooyada ingiriiska taasoo qayb ka ah taageerada ay london siiso kiyef tan iyo markii uu ruushka ku duulay ukrain xogeeyaha difaaca britain bin wallas waxa uu ku yidhi hadal uu soo saaray sabtidii in barnaamijkan cusub ee tababarka hamigale uu qayb ka yahay taageerada dalkiisu ku siiya ciidamada ukrain dagaalkooda ay kula jiraan wax uu ugu yeedhay gardarrada ruushka isagoo intaa raaciyay inay ka taageerayaan ukrain inay dib u dhisto ciidamadeeda ayna xoojiso iska caabinteeda si ay u difaacdo madax bannaanida dalka iyo xaqa u leedahay iyo inay go'aan ka gaadho mustaqbalkeeda sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ingiriisku kun iyo konton askari oo british ayay ku abaabushay barnaamijkan si ay u qaadaan mas-uuliyadda tobabarka ciidamada ukrain tobabarkana waxaa ka mid ah adeegsiga hubka gargaarka deg dega farsamada lagama maarmaanka ah ee looga baahan yahay goobta dagaalka roondooyinka iyo sharciga isku horimaadada hubaysan xafiiska ra-iisul wasaaraha britain ee iscasilay boris johnson ayaa wuxuu ku dhawaaqay in london ay go'aansatay inay tababarto ilaa toban kun oo askari boqol iyo labaatankii maalmoodba johnson waxa uu aaminsanaa in barnaamijkan tababarka milatariga ahi uu bedeli karo isu dheelitirka dagaalka suuragalna ka dhigi karo inay dadka reer yukrain guul ka gaadhaan colaadda boris johnson ayaa iscasilay toddobaadkan kadib markii uu la kulmay fadeexado maamul oo xidhiidha ugu dambayntiina waxaa la ogaaday inuu xidhiidh la lahaa sirdoonka ruushka xidhiidhka oo soo socday muddo afartameeyo sannadood oo ka soo bilaabanaysa caruurnimadiisii waxaana uu qirtay in markii wasiirka arrimaha dibadda uu ahaa uu isagoo keligiiya dalka talyaaniga kula kulmay qaar ka mid a ah basaasiinta darajada koowaad ee dalka ruushka